esta sala en particular, <laughs> bueno, yo, he disfrutado con esto porque tengo algo de bibliotecario también, le contaba al director, pues sí, yo <laughs> trabajé un tiempo como bibliotecario, así que algo, algo conozco, pero sí tengo afecto grandísimo con los libros, pues me han acompañado desde que tengo uso de razón y disfruto mirando los, los libros y ojalá ojeándolos ya tenemos convenios en funcionamiento, pero nosotros creemos que podríamos ampliarlos esto y que nuestra gente, que es bastante, bastante preparada en esto de la jurisprudencia, pueda aportar y recibir a su vez de lo que ustedes han hecho durante tantos años. Nosotros recién estamos eh, eh, entrando a la, a la digitalización. el edificio catedral nos dé una proyección inmensa, pues ya, inmensa, porque de acuerdo con los planes que me interioricé y con la, con la ubicación que tiene, yo creo que el proyecto es maravilloso y digno de un, eh, de un parlamento de un país civilizado y moderno. Primero que geográficamente va a, tener, va a quedar incluido en el, en el barrio cívico del país y entonces yo ni siquiera se puede imaginar cualquier persona la cantidad de gente que circula por el barrio, por el barrio cívico y cada día más turistas.